Omuru njali omulungi aliko media zi uganda Eh, tu, ya bagamba tugobye bumale oluganda eh, eh na oluganda nalukolapala ku univesity na, nze nakola nakola uh, education Mm. diploma njina. njiina nga sinagenda kukola diguli mawulire bannamawanga bwe batyo baba baagala okufuga ffe abaganda eh. basoma ebintu byaffe ate ffe nga tetubisomye buuzaze ndi muganda <laughs> ekyenjaga tokubuuza eh. ani munamaaaaatikatiako <laughs> ah, kubateeke eh. nange nineeyagala kati eh? ati zewenzira eri ewaffe nze bayigiriza oluganda ate ekyogera byolukamba ne pokazi anenga ttaano nengamba ate nomunayo otugende waffe olozaffe balooza nti balaabaganda we ah, tebatusubire n'omunyankola akulidde mu buganda wadde eri kiba okujako ngaavudde eri nga mukulu mm. ne bwave mm. ng'akulidde nowaba muzalidde mm. kyobola nze buli wemba kugundiza mwezakyano njogere kiki muganda wange nti si buli munyankola nti mubbi ekyokubiri muganda wange nakusuubiza nti neuli baddi ndikutwalako ewaffe lwengo kale eh, wansuubiza bwoligendayo olyewuunya n'okugjayo omuwala jakulanga mutwala mu amerika emyaka nga bano abasajja bafuza eggwanga lino mm. kati njogera nnyo nti tuleme kunyiigira bantu baffe mm. kubanga ojja munyiigira mm. naye nga omusajja omusanga ewestan ng'ali mu nkoola ebyaddala mukasana kano balyeyoneka leediyo ng'atuyana nava ku njala z'okubigere yenna n'omutwe ah! banako ebyo ebikompiira byonna biringanga makutiya nebikunti bikyeyo guba mikeekeeyo nabe munte omusajja oyo nga n'oli mwajjuddwa tebobwo kati babonaabona ne baleeta abaana babwe mu buganda okusomere mm, mm. bambi wampushi nga yesu omwana gwebaleese omuwesitana wamala okusoma asobola okufuna kyasiza okusinga ku ggwe naye mwana mukumusomesa mwena mubonaabona naye namukwana ovanga twali univesity mulenzi mm. naye ngaolaba ne taata we yatunda emotoka okulaba eh, yes naye mwana ojasi wamala okumaliriza kateke nti alina kyasiza okusinga hizi naye zisobola mm. lwaba tali connected ku muntu omu mm. so si ni muwesitana nti atubi si ni muwesitana nti atukoze bubi kati bani abatukoze <laughs> obubi tujja babuuza amawanga gaabwe kuba nange webatunulira mbalanga babafagadistan abatulaba online media zesobbalaba zize sen ono omusajja ya oba amerika tubeera erife mu kwa eno kakati sibitegeera naye kagamba emirimu mm. twasoma mibi eh. gyakubeera wano kwogera kwetwogera hmm. bali abogerezi ba movement waliegwala eh, erina amabeere agalinga amakutiya nga litandika okugamba liri eri eggwala lyokka eryalisimula toyizaopizenaalim eh. liri awo tolimanyire lina feesi ziringa enkoma zino toyiza enkoma kaliddawo omanyi kati omanye naalimu kyekola bagenda ne baddira kati kibaluma nze mm. waliwo naye mupi bamwita kabanda yayogera mm. statement wakuba banayuga nti bakitegeera yagamba nze siri mwenaale mm. mpagira museveni abantu abamu ngaffe twasigala kuwagira museveni lwansonga eithe yatuloga oba tukwatibwa ennaku nemekebyan example nze ndi wa mmanyi museveni basobola omutwala mu kooti y'ensi yonna naye saagala i cant bakiraa sisobola kukivumiikiriza nga na museveni ali mu kaguli And I couldn't wish him to be there. Chechi njogeza hini. Nti nzija wa njogele chichamu. Chiri jari. Okuchikora okutachikora. Wali baba mtuwala wali. Chembuza chiche nyo ejo. Chiri hmm? e- e- e- ya yawakuru. Nse nzeno mali mani. Hmm. Nti eyo wakuru memate lera. Chechi. Nga wasa nzo kinyankura abu nye abu nye abu nye usora nukua. Abakanda atumbo na abu. Eh. Katika kambu. Neka ya terika te kulini. Muganda wangi. nali njogera wano n'omusajja omanyi nafuusa ambasada kati nja kukyogera musajja eh, si <laughs> ah, ambasada wano we uganda nakenatyo eh, eh. bano bambasada bamwe omusindike mm. bwakiikira uganda e sudan amerika mm. olowooza balina kye bakola okujjako tewali kyamaanyi kyebakolakwana bakazi towulidde wa southern sudan omukyala wankubidde nti bagenze ku embase ya uganda eri mu southern sudan mm. ambasada n'agamba bala n'agamba mukomeweeti bwe bakomyewo yabadde aleese military ya southern sudan ebakuba uganda yeyo ambasada kati oyo southern sudan hmm. ojja musanga aliko oluganda kuba ku muhoozi muhwezi oba bijja hmm. bali awo they are not diplomats they are political failures most of them betuwa kyobaolaba hmm. bamutwala kwembase nga tamanyi kyakukola e kenya ani ye sudaani n'omala otta munnakenya osusa tatutana atamunakemama gavumenti yakenya kyesobola okukola hmm. naye batabana uganda teri ayogera abasudaani bali mu uganda bali mu uganda teri avunaa amacagoleronabya amawulire hmm. nga nabadde batwalayo ebyamaguzi hmm. ab'emotoka ebinene berime tebagala kuyingira ate omanyi lwaki bali mukutta bannayuganda ng'olabalye wali wali yino lumbuye ubarasa lumbuye ubarasa lumbuye lumbuye has been a problem gamba lumbuye sinsonga minisita wakola n'abayasi bali mukutta abannayuganda tweta lumbu you know you know now uganda eh. wina lumbu omanyi yakola ku olympics olympics yagamba bwatiminisita olye mm. yakola bwati ah, I've sent the minister of sports to go to Japan to mm. look for such toleko ah magazine nye chupa minister of foreign affairs ongamba otya tukole tutya what can we do oyo omanyi eh, alina kyeyakola mu gavumenti eno eh? okujjako okuleera omwana w'omukungu what did do ndeke kisaawe eyalema eh, okufuna driving permit wano ah, yalema waba naamujjukira nti taata yabeerako pulezidenti wa uganda bannayuganda bali mu e southern sudan mm. bannayuganda bali mu mu afghanistan minisita wa foreign there is a Ugandan who has got entertained him. I don't know what I'm going to do, but he has been lost to, to, to, to whatever. I will say, Msalam was a government yatakao. Hmm. Go on a minister, designer, I'm going to go on. How can a foreign minister, nti one woman, I would be Japan, hmm. no what a minister was sports, again, no more, and we told you a dollar, but we're going to one, but we're going to first class. ng'ageze kunoonya munauganda yabulidde mu japaani era bananga obutasoma basoma naye babakolera kukola ezibuuzo nebuuza omuntu omu bamunonenako bajanako kama miliyoni nga mitaano ate nasirakwatonegomaatalafaayo abatusi bannauganda omanosibakufaako most of these people are not ugandans let me tell you a foreign minister hmm. nga munnauganda awulidde mu olympics nasindika minister sports omunonya alinga tabirangako bwero e japan tononya to muntu ngaomunonyeza kasubi kawaala kawanda hmm. muntu se kawanda kwero si wanu <laughs> mm, enokiiikisimu kisimu e, mm, mm, ntuse kwero si wano kisimu netandika kubuuza mbuuza kaebuzidumu e, wesinakaanamulya tubuuzeko wali wansi e japan yensi ezimu esinga cctv cameras kyokola omuvubuka hmm. yeza yekka sekitoleko naye nga minister sports amaze okulinya alino yeseriza gavumenti naye ngaamugambye okulinya minister foreign affairs mweta hmm. people that is one two hmm. tuba tukyagumidde sekitoleko eras yakola oyolyemu newakikyalumbuye bana uganda tulina ebizibu ebisukka ku lumbuye ah, right now we've arrested rumbuye who has been a terrorist Now, kati yali ayogera ku media center abaana nga bamutuludde bataka you people why are, why are, aren't you happy i see now youare sympathizing with lumbuya mm. why not tusanyukenga okuta lumbuya ogenda tuwakalo hmm. ogenda tuwakalo mu bizibu uganda byeyina bagambye lumbuya mwali lumbuya wapita muvandimwe so what ndi muvandimwe ate lumbuya bainawe lumbuya kyobalabaga nemutwala mukooti eh. era bozi banamutwala mu kooti z'amajezi zirimu nanga aliruddawo kubanga bazimujjamu kati bamukuumye kulaba nga ziddamu ezikule mangu ah, ati president museveni yamaze okugamba hmm. uganda takkiriza mu ttoki tebakubayabadde eh, yakakyogera wiiki emu ne bagoba ebitongole byemigiyo kiri uganda mamanyabo obakuno muyayo banjogera ko mbusimwagala ati abakolosi ba sente mabuloba benaayonaku buli president museveni wakola speech abeera live ku peji yange babuloga benaayo tebasobola mutyakuba tebasobola kufunayo amulaba nze mutekaan bameka abamulaba bameka abaala abaisima baba bagala kulaba isima muzeeyo agenda kutuka baba bagala ndabanga ddala omusajja omwogerako aambu ah, ah, we njogera ku kibi hmm. for example kati nga olaba ekyalumbye mbu teryayogera ku lumbye hu nze buzido baga ndi buloga ama political social analyst sifaayo oba kyenjogedde kya president museveni era hmm. oba byatulimbye oba yatudde sendiwo okwogera lumbuye hmm. bannayuganda abeekalakasiza mu diaspora be bakyakumya lumbuye nga mulamuyeganda lumbuye ate oyagala bakukuba ebbango <laughs> omusajja pulezida museveni yakozesa speech eh. Eh. nagamba uganda tetukkiriza mutoca eh. uganda tukkiriza eddembe lyobuntu uganda era byona wamala byogera muwiiki ekyo ngos ezibadde zirwanira eddembe lyobuntu nazigala kakale kyaletegeeza ki katolabekyo kyenyokemimba bagenda kukasalamu bati bakabatwalire <laughs> omusajja mpulidde mbwiika eno era akoma okwogera era basala amagezi nga tugizaamu eredio bw'aba ayogera kifuba muteekako ye eh, singa bayo tebakikola singa tulabamu era tukola abamu balaba muvi nze muteeka ku peji yange naye mbasimula banga nteekako firimu eri ku tv eh. <laughs> nsonga nga muubc muubc era kahirozidde uwa hiroziya Eh, teriwo ah, ate bali bagiro kasirya eggwanga temuboogerako mu bitabo byamu kasirya eggwanga omusajja eyakuba atira naziteeka wali hmm. bwe muba mwogera ku bahiro temuboogerako hmm. katukole tutya kajjaamu tukole tutya temuboogerako yes mwogera ku famire nakugamba kankiddemu kino nga nkomawo eh. naawe katugenda mutuukako era onzijukiriza tumwogereko bulungi eh. nyina obwogera kukyalo mbuyawo ezirumbuye eh. nekyenoko ekikati emtuyitawo manyi kati for the respect obulumbuye nyina kyenkola ekintu kye bakita kigula lukinengamba kansabule ekigulakigula sobola okubanga mu byonna sikiriza mu bibadayogera modoki talking mm. Na yate, nze 85 oba 88 byabaddeayogera to me the authentic ntumi eh. mm, kati mtu wa ita distinction aba isi. isi. aba ayise kati kunze lumbu yaba ayise gwosobola tugamba gundi lapa. Ah. nti mulwadde okitegedde eh. beoli nga bagambye tali kakati mu ntaana <laughs> si kakakati naye abaana bakasazemu nalira ddala abagamu kati gwkati kakubuli hmm. gavumenti za africa zirina ekizibuekiriwo kyova olaba muganda wange nkyogera bulijjo kyangi hmm. yonna egenda okujja mu uganda newaba girese simpologoma y'emagere hmm. kubanga nabagamba nkiddamu wallahi mundaba ne katonda ndaba famire ya bobway bobi watantufuga omwana wagenda tufuga eyo eh, famire yafuuse edde ya ganda because bobi kino kyolaba disprite jastudda abantu tagenda kudda mabega mukyala we bamukubye tiyagase nakaseke ngaatwalayeekyo kyaweenakaseke wasingayo batraibuyo omanyi baki babakuwamba tokimanyi wasingayo banyankole nabanyarwanda bakatokipa nasekatokolido eh. kyoba olaba oyo omukyala webabatolomu kuba tiyagase mubanyankole n'abanyarwanda hmm. kitegeeza n'aba banonda temubamanyi naye kotegeeza kyeana omukazi we bamukubye kati okukolidde wali abanyankole n'abanyarwanda hmm. kitegeeza temukyesigana twebuuza mwenti nsobola obbalaa nti obola amwagala bobwain okuba campaign western region wy wy olaba amanyi oyo mwana oyo eh. oyo mwana yasinga bobwain yasinga mu buganda nasinga mu eastern hmm. mwene muga mumusinze mu western hmm. ne mu north ate atenga oleta muli temusola kiwo oyo omwana omulaba muganda wange olingamba fena tuli bavubuka newendiba muggulu ate fe tugenda muggulu kati munagamba wendituuka muggulu nazinembozi ngenda kusaba katonda ala kimanje namusaba ngenda mumusaba asooka omuzemu enjo mikaili nze ampa omulimu gwe nga nzeekwata ekiso anti bujajjawo ndabire zino emondo bwezija bwojja bootinga ontuseeko kati nze mu mikaili okuyingira geena neggulu eh. kati banawali mukamu ekyawaaliogendaojabaoti nga sinakuteeka musoka kusalako nyindo matu magulu nkaliwekimu ku kimu ate jukira oba mulamu eriiso liba litemeriti nekyo eh. kandikanyuba mu muliro nengaa gwesoka otulwali nga tolina liiso okumala emyaka ngaegyo nekusalako ekirala eh, katonda akibanyangamba wejja wano ngenda gukuwa omulimu mikaire atulawali nga nzegukola nekiso ondabire nze nsooka mbaoyo ali nze pamanetiguli aha bat sitawana nakukola likodiyo kubanga byeyogerera byeyogerera ngonoonya abantu bagenda bugenda ngaobulwa ku bana batulinye ku mitwe eh, ngaze omuntu kati awugemu mm. yagamba nti enja eh, kusaawa west ngenda kubalaga lumbye nakeyonaje nabyegana ah. ti sookerangako bweti bweti kubanga sookerangako mbu nasoma mbuamwesaana ah, ah, omwe president minister of foreign affairs wavayo okukola one statement first of all one eba mm. authentic mm. eba esiddwamu kubanga abayogera namawanga malala kati minisita wamwe yakeera mu parliamental commission mwe mujjudde abanuku nakupeguuza bamwana ako nyingi neyegana n'oluzungu natalika tunyenya you know when you said this you talk to waita ki did you get a distinction olya yasomera wa anti kikimanyi anti newaba yasomera kukwabad nabagwirayo gwendolaepopula eh? ate ne bakutimba <laughs> obalabirawa naabamu abasomera eyo babatimba nga bavwa ekikola luli kitandise aliwa lumbuye aliwa emitima gyabana uganda ngalumbuye hmm. hmm. njagala bannayuganda muve mu kibuuzo kyokugamba lumbu yaliwomwogere kintwaki produce lumbuli mu kooti hmm. era njagala okwebaza abanup mwenda lwe yafuma nti bali arogant nekimuddira yabafuma tebategeera tebasoma bali arogant aa ah, ah. aba management ya nupu etegera we yageza ako bine byo kuba here and there hmm. nebaka no aga no amei na waandikira court numbu ye wani na bwe na waandikira court no hmm. but freedom fighter hmm. yenna na bwe na ale mabategera ba mulwanira je mu court <laughs> eh omuntu watali kokuba freedom fighter akubulira lumbu ya inenso bize yakola na damu asoko waka waka wa buganda ezimu naye ate tekimujjako kuba mwana wa kitu na wanambi mwe bakanyamunya abatta abantu nga mwabasonyiwa era eh, nasekana ndaba katikkiro no oli byagamba Uh, ah, you know even the king of Buganda mm. wrote here a complaint mm. about ha atikiro owekitiibwa oh, Peter Mayiga n'avaana agatutumanyira mm. you did consult us ngogere statement hey. Eh. anti namala okuvayo kugamba bw'aba Lumbuya yasobya kabaka katikiro wa Buganda mm. Lumbuya mwana wa kintu katikira wa Buganda ajja mulubonereza oba nankuweza katikira wa Buganda nonga kaebya angu wano ngalamira mm. ngalamira nga simwebuza nti lwaki ngalamira sabuuza oli kabaka wange wawabweru nankuba emboko nankatiddayo nenzirayo mm. nabagamba mwowa omwekanyamunye yatta omuntu mwamusonyiwa hey. lumbuye waba yasobya obuganda bajja muyita edi omukulu w'ekika owakasolya yenna ajja muyita kati katikiro yava nagamba mm. mwako omanyi katikiro kyabategezza oluminisa wa olifunabyeru kumuga gwe tujje mu bintu byalungi era omwana waki tumuleke namala kyogera ah, kakati abayo ekyo kimu hmm. ti kanyamu yali omumanyi eyakumumanyi ne bamujja ebizira ngu agende yeetondere bamute hmm. lwaki kirumbu ye lumbu yali gwe yatta eh, nono kasikazo z'obule hmm. mu bantu abavumye wano kabaka wa buganda si kabaka abavumye katikiro wa buganda bagale lumbu yali namba ah. wanu waliwo omusajja bulinaku amuvuma ali wano bwavuma katikkiro naye kyoyagala okuŋamba lumbuye yasinza okuvuma katikkiro lwaki wagala mutwogeze ebyo nagamba katikkiro wa buganda ajjavuvayo asonye olumbuye mmwe muswale hmm. era kyeyakola ngagamba minisita titwetwebuuzaako datizwa ntu lumbuye waavaayo hmm. era kyenasaba nensaba naye ono nkisaba obwakabaka bwa buganda hmm. tusaba the flow of information ekyuke omulembe guno mulala lumbuye waavaayo n'atugamba kabaka mulwadde nomusoka mubyegana nagaluka mubakitegeezaani agambye olowozanze sigifuna oyagalanjiwa wanebire somalia torobiwaolnekyalo nebagaa mujjewa bwomanyi abamajje tebayitamu eyo oyagala tubisuule wano bwomanyi abatuwa info hmm. Gwokanya kwa abanyarwanda kutukuba munyarwanda sente ziba sasura kwa account ya muzikara munyarwanda mm. zigira na mudola mwaba mwana mwaba siringo yagabye tuwo watogera UN wa America sasura mama jaba di Somali buli wa manje zija kwa account ya Ayo tumfuna kwa kwa just we are patriotic mm. otuna noga mboke a uh, mkuru wa mwozi hmm. kati mm. tamanda wa wa maje mm. osirika bunoga bebachi manyi zaba you can't tell me nti gwe weebuuze nali nkyebuuza lwaki abanyarwanda batusanga mu kongo batukuba omunyarwanda yabadde ali facilitated amanyipensioni ye amanyipensioni ye nebino ebyawano nti omuserikale afudde mabaati abiri mu ataano naawe mu mabaati abiri mwagaa kukavaburita chika kana ichaposa ichanyambatsanganyero kana pika musi mukukava vanange itamusirika navaranga chisatusa nyero andouya sanyero <laughs> ah, musi mukukava kukaatika kandikuinachekuta gwake ndokukaendelea vantu ngavabambaraweti vani vako kakati atekwe kwatukaekokagwe kuriyokonyo wadaree Wale aniko bali bakubya yambala yero ngaji. Si ye yambala eh, ati kuli gokka. Yaina na kamato kabaka posho bakamoto gachinga. Ati mzimu kwa kuli gokka shobora kuli kununguka. Bagwe <laughs> kugeza ko genderi. Eh. Bali abaliye ba friend. Basima nchi yo. <laughs> Sinajendira. <laughs> Ah. Ende nitwe mweko za tebiri yo. Eh, zegera nitu ndafatwe. Hmm. Oli nomuramba. simanyi mama kisanja <laughs> nze balekawo nebagamba nze diwan nonyagaluka president seven nkajewa eh. eh, nali wano kampala okimanya abantu bonna nze nanonya akaluka segirinya ah, nanonya akaluka amalende nemalende siogera nkonaikaa eh. kazibwe bashi yewunya nti nzija nembwayise nga ntukala nayo mba mukyanga akamusebenikombadde nsabanange banange hmm. abalala nemuwa abalala hmm. administration zemmanyi ne onalonde Museveni yafunawo bulunasinga naye bano bamuyita bigisizing senyonyo yali eh, entinda newe yalondera entinda eh. senyonyo oyo spokesperson wa nuk yali awo akalu mubagagga lumuwanda Eh, margaret ziwa nanyini somero lya margaret wali era ajira abere mu bya margaret oyo akyali na kyatugamba naawe azokosi mbawo bawaze ne mukaza yali wano mugundi ya tukole tinatukolera kine bebata kampala natategera kyakukola bali bakulembera babbi ate aliyo aleta luzungu banonya misala nagundi oyogera mu luzungu kyobola bamugoba what shiddo nothing go to weya mulekadde yavumire bawe mbazinekosibanakawa hmm. <laughs> ebbanga nemwafugira kampala what did you do tuli mubinya biringa toyi mwe mu foundation ya kampala eri kumwe nga mukyalina obuyinza ne bameya what did you do mukwano gwe newamutudde mukoti ani kisegirinya eh, newakere nkya nebamugjayo hmm. oyo kidandala oyo ekibaati kya kidandala famire ye twakolimirwa teridda byanfuzi oliwo kidandala kyaliko alowooza hmm. sebini kavuma yakeera nayitawo wakayima mm. nono mwana wani bamitani bamwitaani yabadde mp wenansana mwerabidde anti ah. abamanya titugakwata oyo mm. eh. stephen kavumana n'agaba ruling mu kooti etabangawo mm. yakeera n'agamba oyo omusajja oba yali yakutte kyakusa toba kyakumeka n'agamba mbu jowa gwe gyowaabidde wakayima engeri nerinyasema nti eritali ku lwandiko mugjeyo mujeo gwe mupi Eh, eh, eh. alowooza wajja kubawo olulinga ya stephen kavuma tebajja segirin yaye gwe babazaayo olumo oswadde kankubulire kidandala amanyi nti owunya oddola asobola okukikola hmm. kakati kidandala histori nali museveni yagamba talina opposition kitanda wa dipi mm. shifura lukwago tebamuwadde kifo museveniyo eh, ah. the only positioning group jetulina wano ya nup kyovola gibasinga okuwa emiggo ne first redi waayo bamubeti ya gasi nali mukatokolido eh. mu banyarwanda n'abanyankole mo mujja ah, kawulira mwanda weya ako eyo nupu eyo nupu yajja tekyaddeyo eringa siriimu eh. tekyaddeyo balina okugakowano abo bavubuka bali determine baba mugeto basomye bategeera omuntu wa wansi tiwetwagala wano oluzi lujja zimba twagala amasanyaza gajja zimbakubeerawo kyobala segiri aleta ambulance alina nekyaleeta basi mbulemubinalasaida bumba ngavuma abantu beni newabona omukazi wekiboga yabavumangamu myaka mm. lu naye talina wadde taxi gyeri awadde bekiboga segirini aleta basi segirini aleta basi eyo nubu Eriko na kabiliti wetu abavubuka balina destiny. Tudena tudena mabuga kulungu. Otegedde. Mm, tegedde wapo. Kakati na hmm. lumbu ye hmm. nsaba abantu bali mu diaspora hmm. ebintu ebibiri mulemere ku kintu kya lumbu ye. Omuleta mukozi. Kubanga ne bakaina bagamba lumbu ya afudde tugenda baba duwaje government. Eriwa. Fili nwati minister avali na agamba bebamuina. yakakasa mu amerika ku embasi yange mm. gwe tomanyi kye bayita bantu 50 mm. ne bajja ku embasi mu new york oba mu washington ekyo kinene nnyo ebulaaya tebiringa bino byewammwe kyabantu babiri bakuŋŋanya ne bajja owesigire n'atumayo politetuwepya hmm. gas eri eba bulaaya nibakikola mu washington nibakikola mu london nibakikola mu germany nibakikola hmm. mu take ginoti timins lumbwe bano bamuyina lumbwe n'amala akeera ng'afudde hmm. oliamu ne gavumenti eyo kyoba olaba bantu mwaba dasibayi muzirikiriza muba mufiriza lumbuye thats one two muve ku bya sente sente buli muntu yena agamba nti zaaka yalya sente za lumbye zibasome obaako ekikyamuzaaka asobola okukwata ekyo emitwalo gya dola musanvu hmm. nayongerako endala amakumi abiri ekifuka abiri mu ekyo famire yaabo abaana bazaake basa aze mu byobufuzi hmm. nga taata we histori eraga tabirako mu byabufuzi naye bebabi abaganda hmm. abalina bizinesi zaabwe hmm. nga tebabbangako sente weziri era mwensaba yenna yasonda toddamu kubuuza sente wekalakase ngaogamba olyamu minisitoli emutumi olumbuye lwaki nkikola kubanga lumbuye munauganda t ezananalist westayimirakulwa lumbuye nkyabatwala nzi kituufu omulala bagenda kuddamu okutwala mwanyo okumujja mu amerika ate nga naye baali bakutadde kulisikayeizdomabikamusnayekuba embwa nakuba embwa ziri <laughs> oh, nakuba embwa ziri emome olimogeeanamukubira nagonzanyisa nemuga wmyrimiaamonsamapublic figure here bring the criminal samonsnoo no, no, no. there was a mistake because ayogera oluzungu lubayigidde ekampala namurebe ku tv umwogezi wose yagiye ngagamba isibuze celebrity eh mr atine simanya atine celebrity abava mu western uganda tuburireyo goloza wizonte hari ku tv kwa ni kwani byo sabuze isibuze celebrity temutumanyira namwe mudde yeri eri omwe mbusa nzo amanyingana hantu batu batumanyira okujereka kwabo oyo atine nsimyani oyo omwogezi wa sayi. sayidi mwiziwize celebrity so what baba yakubira omuntu tufe hizo celebrity yari imiliteko ku stage yamereka ku beat awards gwe wali oyimiriddewa niwe mwe teryakumanya omanyiddwa kampala mbwizibuze celebrity oyogerera ekisiri kweni byesi omwana era imiliteko mu amerika ku stage kwawandiza ensi yonna bw'oba tomumanyi genda mu bigali byewamu anti mwamanyira kusamira If you want jamu nchime, simu yangeli zero, musaru zero, ana mumuenda, ana sato sagara kukusumba, bia njogera siya chane, bian, enamba yaga jikube, eri zero, musaru zero, ana mumuenda, ana sato muenda, sindi kakumi on summons, eri na whatsapp on zifuni, tumuja kumanyia wano yunganda, humende kwa ni kesi mwabuza, is he with a celebrity? Hine ina yamba tobu gatuburi nga nakani, mwe yangali de, mwe, what, what have you done? Fetukulite wano maama wanga abadde soja. nze omuntu kwa mmanyi mbega afuna misango jani emisango gyanyononyerezaako ne Nijukuka. gwe misango meka gyokugusiza mutuleeta wano mundu nga teziriiyo mwagamba bwaine alina emmundu zabulawo ng'ayize ee, mubadde ki watabiddaani mujjadde neneno bigimu newali change let me tell you change is coming and is on the way oba anyagireeta oba muhoozi oba patience oba natasha oba kasita omuntu agireeta nga si wa myaka gyabana mumanyi hmm. bano bakula ku mulembe guli nga ku mulembe guli gugamba hmm. nti olina okukulembera abantu nga baavu kyombola kyekitutta naye no gavumenti katulaba bano bapatience hmm. rigimu yaabwe abaana bamusebe ne bakulidde ku mulembe mulala gwe gwaba bobbi bamanyi omuntu alina kuba mwavu patience akulidde ku dstv bitya tamanyi kati oyo asobedde kati oyo eh. obwongo gukumulya bonna abantu abaasoma ebitabo byeddala bonna bamozesaali baani bonnakyebamanyi kiri kimu hmm. fuga abantu nga baavu oba abagagga bajja kusumbu kyokola ekyengesikaniati kyebaleko ate balaba kuliddeko mu nsi engaga gotunowe abantu bagamba muyaliku ebyakisiru naawe Mutawina okumanya mbuje. Bamu kwa atamukwata. I don't care what wali. Gwe manya mukwata. Take it from me. Ne wali langa wa mzize taka. Mm. Okuja wanga wali odiru nga take. Government ye take gamba ye Uganda. Eh, eh. Soko oto msajjo yukwe. Kumanga take ya gara kuingi European Union. Mm. President wa take is a dictator. Actual okuwa yonu mbuje. Mgovernment ya Uganda techimusara kubanga. Ufetuwa kuri ya da favor. Government ye take. Mm. One. wali wano takiseka akadde mugijjukira eh. yali abasajja eh, abavuganya eh, newameka jasi yaliwo anti abasajja abaali bavuganya oyo gayi president wetaka baali basatu nga bakabi bali wano mu uganda hmm. omulala ali mu amerika hmm. nayina investment wa hmm. kati yakeera n'agamba munne wano tebaddemu okozesa product yettaka Eh. nebagamba amasomero nebagakyusa kati bagita academy balaita ekyo yavomunagendekinja waliwo ayina woteri eryakabyo yali mu amerika yasinga okuganya omusajja kati okiraba nti kyangu nnyo okuwaayo lumbuyi kubanga ffe twamukola dda feva hmm. naye oba bamuwaddeyo asobola okusigala nga mulamu t bwebamukwata nemuga tulagewo ojja information n'agaana lumbuye mukwate gemazima gwe take it from me hmm. mukwate naye wan akyayimiridde ku kituufu hmm. kubanga singa bajabayo ne bamulaga awo ngayambadde tishati yayeru ensesi olwokuzirika ekyokubiri waba aganye okuwayo abaali bamuwa information hmm. ekisobola omutaasa omutamujjamu njala bannayuganda bekalakasa sibabuuza sente ababuuza sente bakolere naleero tosobola nti kubuuza mugagga nga mwana wa mutemu <laughs> zaake yabyesente oyo omwana zaake zaake zaake Hajja kuwate mitwala abiri musanvu ejja ddoola abagambe kozi mbadde mbajja kumeka. Musanvu. Abagambe mbawadde kumi n'etaano. Temuddamu kubanja bya ssente. Ati no mugenda kwettira struggle bw'oba olwanyisa dictata weegendeza tokuba banno eh, gaya alidde eh, zambia mm. aliyesimbye emirundi mukaaga abadde ne banne nga bavuganya for the last 20 years nga teneekuba nakati olaba nina okwesibu kyeina waliwo abantu bebateekamu ne bambala tishati za nupu naye nga si ba nupu ne badda ku facebook ne bavuma abantu ne bagamba wisidomoyo temukkiriza mbega waliwo nabagamba wisidomoyo temusindikira ku sente mbega nze sente nzeetaaga omuntu newampayo eh, dola emu ee eh. eh, nampayo dola emu bbiri kweyo esimu yange osindikako esimu ebeera 0 7 0 1 49 4 39 ziro musambu ziremu ana mu mwenda ana satu mwenda eri ku whatsapp soka okuboga betako video tujjuba mwebyo woba osindika dola yemga zenkwata simu ne yonoka yenti ya kansindika dola yange nga nywe kikopo ky'amazzi navuga amafuta nga ensene kiddako muganda wange omanyi lwasi batulwanisa ah, ah. tebagala kubuusa bantu fena bakulwanisa okulaba toddamuku ati kakati ogende waffe mwestan hmm. tosobola nakwogera ku bino byenjogera teeka eriyo eri eti eh. kijegere nti bwena mulina kwogera hmm. nga kijegere nti olonda okuva ku pulezidenti yerobitya tokuza ebyali eh. eh, okuva dda bobwaini katonda namuyamba nekijja newano waliwo omukwano gange yalinya okuva mu amerika hmm. ngaze kulonda mbuleera yateekamu tiketi n'alonda nalinda neyaŋamba mm. ku bonna bonna gwe nali tulengerako ogubo naye kasanalaba nga mpunzika ekintu kyalumbika nkiwunzike bwe mm, bannayuganda lumbuye mulamu ekyo musoke mwebaleze mukama mm. ekyokubiri temuba bothered oba ali ggulu oba aliwo ekyo diversion hmm. diversion webanagamba nti ali mu balasi yeggulu okola ekyomukimeyo kiri nti minisita hmm. minister ye kuba ye na n'agamba tumuyina kakitegeeza tebasobola mutta tebasobola mukuba butwa ate banamugamba nti brad crot yagamaiza lumbu yenzirekuoyo ide. Hmm. kati Rumbu ye mulamu wabula kambagambe nammwe abanda aba security wano mumbuye nemunamugjawo another thousand mumbuye zimulukamu eh. babuloga abasooka baali benaaleboogera nga betetuliiyo akati fe netujja eh. lumbuye was one wagenda kuba ya thousand hmm. why people are eager for change and change is going to come kyokola nabagambye nti efamiry ya bobwain katugiyita yabagandi full stop mm. Bobi Wine yali alina buli kimu ku myaka abiri Bobi Wine ah, n'atuuka ku lebo y'abaali ku myaka asatu kakati ku myaka gyasigazaayo emyaka eh, asatu mu munaana gyalina obulamu bwasiga newaava mu byobufuzi naye Bobi Wine yasalawo kujja kulwanirira owa NRM owaaki buli kimu kyonna combined why yagamba one buli kimu kiina nange nsobola okuba mu comfortable zone ate nga siberanko mu nabyabufuzi naye my mission is kulwanirira mm. gwe okuba bulungi nkuwulira kati lumbu ye temufaayo newe guba mwezi gumu ebiri esatu mumutegedde abamuyina wewe baagala bankimi nze nkugambaegamba etya omusajja obaani akapositin hmm. yabadde mu kisenge mukwano gwolisinga okwagala omusajja ah, <laughs> nina mikwano gwoleetaa omusajja alina ebitundu byekyama byekama ee! ee! ee! muganda wange twebaze mukama hmm. ti ku myaka gyaffe egy'obuvubuka bwaffe hmm katonda yatuyamba ne tutasubibwa myaka gyaffe gyavubuka mm. kati nze ono nomusanga ngaanywa wala gibiya mm. bitya gyemyakalinda aweza asatu amuzaana gyemyaka gye kati abasajja abo babonabona nnyo balwasa mm. kakati olwasa bigali engeri gyabonaabona ennyo nakulya mu lwasa bigali nakulya mu anti kakati labayo lwasama mm. lwasa bigali galiwo ekatyo Eh. okujjako ng'omugamba nejjute anti batunduranga nyo amayute hmm. balikuwa obawaatukusinga n'obuganda ah. ah. ah, toleeta bantu bafaako kitundu <laughs> katoli bwamaze living dead anti byonna walabe baferia mubulamu ne baddalu emirambo giri ebiri anti nkubuulidde eh, katoli bwama eh. gwe mukebere okuva ku bitundu byebyomutima yalwala ebiwowoolo nalwala emitima nalwala akatabo kakamiliyoni nalwala ebimiro hmm. nalwala amaaso nalwala obwongo ekintu yali asigazizaako ekyo ebitundu byekyamaekita nalwala nsigaemu oyagala katulu wamatufekenkeera gwe mutego omukazi asobola n'okwesika ngaomukazi yeyambu ziriwa ati kati waliwo omanyi abantu balaba filime mm. <laughs> nzeda na nalaba mm. amerika ngaerwana mu afghanistan mm. eh. <laughs> kakati nga wa mama hiyo bakwata filimi kati na watu wala zina batwala 10 kwa gashogi kati nabeera mu fantasy nga naye alaba kale nze atwala awo ndi atwala manye ebisajja ebiraba wa mama bibeera eh yee mu kifo sura bwati bigere bya sita ku ttaka eh. anti kyekiba kikola bino bino bino bitundu byafa kati olwaba omusangako ti mutebe ngaasita ebigere ngalabuvu ngasita ngasita ngasita anti kyaba yasigaza ebigere byokka berimuvinga bwebiti eh. eh, bino bino bitundu byagwa kakati abeeraku ati ngasita n'omukabera tuna eba Oh, teiwaliwadde kantu osobola okulaba bulumu byomuva kumaca musajja ngaomukubye ennyo kaye kati wondeeta wano nondeeta hmm. mutogera mazima gwa ondeeta njagala ebintu byengenda okudda mu myaka etaano eh, eh, kati omusajja nkuganda alaba nga mukaaga olunaku hmm. naye nomukebere empale yange esigadde ekudde kulu ngaasita bisitirigere eh. omanyindi mugagga tolaki atambira mubirooto eba sirabangako mugagga banange mulabe ndi mugagga hmm. banange ndi mugagga bantu aba baddami lwasa ne katulu bwamu batamba mukubaga banange yeza omugagga yeze mugaga singa kyaliko ekityo singa bawafa muno eh. tebakwata bizindaala naye kabulagamba naye ndi mugago ndi mugogo babali bali ebwe betumenyanja mm. <laughs> wali lwasa nanti ayogera watu wenga wano nzira kubuuni ebyo <laughs> omukolekoki tekiruwa era nambalwasa akenda akebeza abaana begundi dna mbalite akukata okola ekatadoba eh. omwana osobola okukata oliwo bana bange be dubai hmm. amala emyaka ebiri talabye na musajja hmm. ng'anoonya na musajja tamulaba kati ng'ova ku yapoti nga lwasakwaniriza eh. namugenda mugulira osobola n'okwetuga omanyi lwaki eh. omusajja akutakula butakuzi akanga omanyi gona omutata wamukyaa bagari bagabo tekasuka tekasuka omwana n'ava edubayi hmm. oba gwa myaka esatu abadde akola omaani agenda osinkana bbaawe lwasa hmm. ku kisaawe beekuttaawo bagenze mulungi tebana kubanga kati lwasa oyo mulaba okuvuga paka masaka kali omwana mugamba nti soka kyamaka wano ekajjazi bakyama hmm. agenda otuuka wali akalukakonakukati tutu omanyi bino message ya whatsapp ekola eh. tutuli tuli eh. kakati kali akalukakoni <laughs> era abaana nze ngenda kuzaala omwana wange mutume nabatanzi eh. era nabatanzi yajeoluyimba tukumira bingi abakazi tukumira bingi lwazemulimis ojja kulanga wajubenda akubya limis eh. abakazi tukumira bingi yes letme tell you something hmm. okumanya abantu banange balwasa bategedde ku myaka ataano nka hmm. bamenya uganda eri kyobola museveni bambi agala nalowooza nti uganda ejjuddemu balwasa hmm. abayagala akulwasa nala bali ono omuwala ayina enjala eziringa ngaebitiyo mimi na ninaenda kule msete Omani my dad was rich you know I, I have an island now now kati yo muwala bulina kika bina mulema okujako ngaafunyawo bazungu bakubamu nagenda how can you say because i'm rich <laughs> chulu natasha akulichi natasha mm. mchazari doto lwa akobu avu natasha tambia kumitwe pesu za tuangwe haa ah, ah, tupe kweli maike mm. mkula omwana we na mula maike mkula msifu inagendo kuwa mba mm. nga lina personal jet maike mkula yeye vuka msifu maike mkula tawa gina akumulu tabi eh. omwana wa agenzo kuzari wange wakara bawe jet uyo mune hizi ngabe nyinyi waka achaji ina paka kati eh, eh. malike mkuru ai meka yasije ne wano ngamumu bana story na hilo o ye mbuze brian white ya soko li ndeko sache ah, kugamba mm. e brian white ya mbuze moto ka bilioni brian brian white ndio namba sport eh zate eh, gochoro jukura ba ye meka sente eh brian white ni nomad chama jerega anytime hapo mau Eh, Hati wako musekeni mwana. <laughs> Bamuje ko Brian White. Eh. Ni baleta ababi. O Brian White yeye ko musaje yali akolede musekeni. Ebiri of course sende ziba. Ne eliyo. Hmm. Nti yeye alina musekeni agenda kujja ga Brian ina watandikira. Chopola itaka ili chali yisimu e mwero mekanga yali kule jala. Eh ndaka ya akolede musekeni nabaleta project za bavuka. Ngabacha ina biba eliyali ebyabo ga Brian White. bamukuba lwaki mpya ki yali akola museveni ebiriyo museveni womuliraana nga tomubba hmm. bakukyawa kubanga baagala bana bamubba bakuba enjawulo nti oze mubba miliyoni kikumi hmm. otwalako abiri kuba bamumanyi byabubbi batwale ebbe ekinene kinaana kakati nga tiba tojja kwoge kati brian white weyajjanga olikyakola kituufu nga balina mumukuba tubaina yofunira projekiti z'abavuuka omanyi sente bameka abazibyako ziringa ezabakadde ezabavubuka nazaggeto ye project etakola wa museveni hmm. billions of money hmm. kati bantu nga kikumi kyokola abazimba ebizimbe kati woleta blanwit balina omutta era blanwit yawone akatona nyo omutta eh, kati kozi tubadde kuki tudde kuwaasa nja kubula eh, blanwit kakati nabayo hmm. naye nga kukyolina okumanya blanwit mu bantu abaali bakoledde museveni ebiriyo nga tassa muntu kakubyomubakubino ebyamalala bibawo buli eh. muvubuka agakawadde ebyalaali nga muvubuka hmm. stagi agiyitamu yes bakubano kati bano kyebakoze malala lwa nsonga hmm. baali baava muvubuka kyobala batumenye nga bali mu buyinza eh, eh, batumenye nnyo gwe hmm. babuuzi mubuliraayo abo batukulembera nga mukaaga buli omw atulaga ennyumba ya kitaawe gye yayina ndeete yava muno munka in 6 wavamuno yayina benzi genda ogula katawo kedde african entrepreneur mm. bowayi batulaga ekifaane <laughs> mujensa tulya nenwanire eno nenwanire eno tukubuuza wali obeerawa twaga ku nyumba ya kitaawo ee eh, mutambule muli gundi nzike bumu mwani nzike mutugambe kamumalirize nzireko kyo rasa agamba nti si yeye mu vidiyo ani akulimbye ekisooka nze sisobola kwebaka ku katanda kakyavu nyoko obadde ogenda kukola kitanda ekitanda kyogenda okuteeka katanda obako tikitanda ntuse katanda obako oyagala kitanga aba you interested in private part hmm. you don't differentiate the two are you interested in the bed or private part yagambye tino oyo yabayo ah, ekyo nakyo nkijja kugwa kyamuswaziza hmm. nnyo hmm. ekyo kimu ekyokubinwasa takulyako mu bugagga abadde mwavu teri uh, iyo muntu we masaka atali pidde kuba kuba atukubisenge na bukomera kwasa abadde mwavu bato chimanyi nje kuga eh, yagamba ko kumpa abere ne mugamba yagamba yagamba yagamba kumpa abere ne mugabwe mm. mm. ndi butabani wa mulala mm. geza no no kirabu tujja katwana <laughs> kakuni katabani tujja kat ya chimanyi ne mugageza na kirabu tujja kachi yagamba abadde mugago kumali myaka 20 yaka anti kati alimba mmwe abatamanyi abakajja e kampala eh. genda e masaka obuuze abakaga be masaka bebaani genda obuuze hmm. buli muntu emyaka makumi ana wa eh, omuntu abadde omugagga emyaka makumi ana aba ayina ekizimbe kampala lod ye kiriwa buli mugagga wa uganda kale wekitaba kampala lod kibako ebbunga kiriwa li kabuuzo ah, ndabona nono byayogera kabuuzo eno mm, kabuuzo chokola sente zaava munno mm. za mulwana mukwano bameke mukula bani mm. ziri generation bano balinde gavumenti ngegenze ajja kudamuoa ah. lwasa kipulo lekanaenvelope nekatadobako togenza kugira ki ekyokubiri nayogera ekintu hmm. mubadde mwagala mbena mitayimba ekyo mitayimba mumpitadiweya eteriyo kisinziira singa katadoba kabadde ku muganda teri yandi complainis nekatadoba akali ku munyarwanda mm. okakuba otya katadde obakyakobwatanga omwana ayagala mukkiriza kawolongojo ono wokkuba ku mazzi bunga ngaayagala mutwala ebbunga olwo kakawolojo akola atyo omwana ayina gundi ayina ebintu bye ebyawansi biringa matu ga elefant gwengaoleeta akakatadde oba nti nzize kukuba tukirire ebbunga onojabadde nekikopo kyotuzi nze mmanyi butegeri omwala na enjo wasiwa ina bikunji madi matu biringa gundi njovu ati ababana bakamamubadikaganikolesekatadoba galwazi kalingabigaragamba kasindikaga kakati enjo abayagala mugende mukima amazzi ako ah, kadadala kasanokujja wadde tampeko muleme kusirwaza bantu awo obutadala bukola ku baana baganda bano batagala bakwabula nnyo kubanga omuganda ayagala asimanjira ate vaako ate ndabe telemundo abaganda ebabaako naye kati bodira oyo omwana nga enjo waba yajjewuwa okufumba ekimu ekimulesei sex eh, kyobola n'emifaliso gyetugula tugisibako obuveera tusiba akaveera nekumaukwaiso oba obatayagala ekyo akaveera twabikolanga wali tuli baavu eh. ogenda nogulamira ebitanda emifaliso gye bateeka ku bitanda byomuddwali hmm. bweowasanga ba ah, endi eh, eh, anti anti bwogiraba oti nosiimula busiimuzi ebitanda wewasa ba endi hmm. osiimula ekitanda ngaasiimula enyumba yumop the bed like this nosiimula nokamula nosiimula noleka newakala gwobimanyi olaba gye kiyita kakati ngoŋambo nzesobola nakasongola ng'ogendo kimayo enakasongola eh, ku kali amata oba mm, enjo mm. ente eh, bagikwako obukubi mumwa o oh, oh, kyokola alina munene gwayo kakati nga gwoleeta akawujjo mm. katambulanga guzi ngaessaawa eh. tekaliekyekagenda Ah, watawala ni olio muvandimwe, mm. olio RPC omusirikale, mm. yageza kukosa muvandimwe. Eh, mukuru. Eh, gwena aha, kali oyo musirikale yatukubidde jabu. Wekabango okompaninga Lwasa naye musirikale. Lwasa kaba kaba kaviri bwe kati. ngakali waki nga kekalalirira myakaatalina sentewafiirayo omanye ebirwadde byayina oyo ate ezi operation bazikola olina ebirwadde ebitima pressure simanyi mitya tekakyosukao actually alusi asobe wafaku yasobe kuyamba yambako nageza geza otherwise kwasa yetaka yetaka a ah, yetaka operation era chimbo wasinga for experience experiment kurwasa namba usajira munange yangu yami otherwise rwasa yetaka ofuna chintu nga butida nga hmm. buruna kwa ajja ku chintu butida nesika akantu boy kana mukembu nanabye nanga nga wamwogi nanabye nga mumuka mbacha eh. msaji abade yetu usa kwa eh. mara akamkadde mu nekadawa <laughs> ngombe tudayo kadda butyo gwomanye nti yali amukota ali bwerere hmm. naye mama nokyuka bti nakona kali muli tadobaekisembayo kulwasa ngende ku kirala hmm. lwasa bwoba tewasoma toyogera byotomanyi photoshop photoshop hmm. tebateekamu moving picture baddira kifaananyi omufunze nyina omwana myaka mukaaga kwata gundi alinaipadye nagira ebintu nogambe obona omwana bwongo bwana yes kati ogamba oti nabodde photoshop bankuseka vidiyo ngaguliyenze wansi muapaganisa abapaganisa natuna bwato nekibuto eh, ati toyogera bagamba olina omuvubuka akuyambako wa bbs eh. bwakuyamba ku gundi ebyobyogera Kukufa baso ma photoshop Yuka inze na kuteka video ka second yu vanya Nenye kateka mprogramu ya Okula baka gata Echa sizo okujira ute yongre yabate shadow Nga shadow Engeli jie mubi nga ne bode You mm. can't Echi nchewa kase tejita ambia po shadow yeah, Kati chaba de po shadow mm. Nengo yiku mfumuka gwegwe Wasa kwasa sura kusosuri lati Amu ya Vidi yetabu ya po shadow mwaka photoshop oyo oh, yabadde lwasa according to the best of minority lwasa ntwala mukoti nkuswaze ngakavudde ate lwasa genda mpola oyo mwani yatadde akantu ka sekendi nnya ajja kutaaka wanu awe ozirike akayina gobaddemanyi kanajjatukoze olunaku lwa nabatanzi mm. nabatanzi yawona ekibabu kubanga nabatanzi banaye namwe mwerabireko umaina eh. katazi watu mula eh. si aina recent bandange bandange na mumula doko musajje bandange bandange na mumula aba bandange oli na yemu sajja mukazi Oma, umusajja ina akaninki ni kalinga drone <laughs> bandange kaliko kitwe kyokka omanye yakula alina ensenene abasajja bakulidde masaka nga balya ensenene nabagambye ekiddamu naye ekyo yafuna mu nsenene yafunako kitwe kya nsenene <laughs> Hmm. nandi tekuli nanga tekuli ah! mwavu ah! ah! musajja ngomukuba kiki ekyo anti be bajja mu byobuseegu bajja mu limelight kuleeta buseegu mubefudde ba kim kardashan be uganda nolaba embaata ndi mugogo kubanga wemba omuganga omuganga atula ku byennyanja natandika okulya neddamiwea hmm. wagaya bannange tulya sente bugiresi buna n'ekyennyanja eh, netwabuli abaana ekikugambye Ah, abagagga gwetolabaga ku bagagga genda oba bakiri wakiwanuka nga balya bakutwale ku mmeeza zaye badeshi wewa panamera hmm. deshi hmm. kananula oyo hmm. gwe bali babyeko panamera genda olabe ku bagagga nga balya genda olabe sudiri genda olabe bahamu we emmeeza zaabwe tekubako byenyanja binene biti kubako bumere kiti nibakuteekerawo nefu ne atiketi ebeera ku mmeeza natura kumeze emo yomukungu mm. lwakubanga nakulya wa mama agaga mumbejja nga twebatuyigiriza paka mubuto newentula nawe nga omunyo guli wa mm. sisola kujjawo nkusaba gwaninani nti can i have that soul nayo ati yenkula yabakungu abagagga eh. muddidde ekintu kyobugagga eh. nembagatte n'abantu abalina sente hmm. okuba ne sente kirana obugagga kirala hmm. kubanga nomwana alinamu emitwalo ebiri aba alina sente eh, kakati oyo hmm. 어머나 가르쳤냐? 가진가 와와가가 저르쳤냐? 야투리야 아하 이런 도서 같이 고양시 나가네 버리는 게 선제들이 쏴서 오간 이제 나 사과 같이 끼로 문제로 와서 목해버리 뒤에니 어디서 잡고 온? 뭐지? 그게 너무 꿈틀거리. 뭐 언제 자식 가봐고 온거 문에는 아주 아예 와 와이로 해봤지 아닌가 백백하네. 그러면 아이를 해봐. bidde katalwa mm. nga yesu mukama abawala balabye abawala balabye nebaza katonda mm. okuntu nanga ndi musajja anti kubulira eh. buli geege lyonna lye likutuyanira bwoba mukazi buli geege nekakati likutuyanirako nempuuta n'ebigege mm. neogina ekibe nelyetagudde ekiyo zonna kati wanotutuyana gwawuliddeyo olusu wamawuliddeyo olusu lona luwunyanga guni kamuli kaloza because this mm, tubana abana abana bawala naga baby tonaba eh. oba tunabe friend na yes empunya mnunji no jokora video munya mnunji no kwati because that's that's the way we are hmm. no yebi nyanje hmm. ogase ko guinness ogase ko nesoda ori muga ka katu no tuka amoga na tinde katu ruba manga gena kuye chenyanja era gumba liwe okumanya banana hmm. yabidde ngechenyanja amagumba akasokoria mukoboko kati nawe olaba kati kale kawo naawe atali mugagga mm. ogwo omwavu naawe otegedde berebu ah, ah, emputa alidde ekyenyanja emputa zabadde awo nga zikubya byenyanja zikola kubanga eh, emputa eryobwe eh, negiramu lyamagumba newanda ah, yerwasa kitukulizitya emputa alidde ekyenyanja yes ate bwe tutabyogera bino abo balwasa tvs bawadde maire eh, wetutabyogera abaana baffebwe tutabyogera hmm. abaana baffe abawala n'abalenzi bwe balaba ku tv abawala bajja lowooza nti buli musajja yenna bye balwasa eh. kati wejjamukwana eh. abaga ah, ogaba masaka ah, oli muganda ah, sagala baganda Kati tuina kuvayo kwa wisdom, kugamba haba wala betuino kwa anobo kuwasa. Tituli maruasa. Bali maruasa, gundi, leftovers. Mm. Tumajuki lako nubanyuma. Mm. Yesu ya gamba sora kuti ya mele ya vana wala mjiwa mgundi mkwa. Eh. Yeah. Hii, kakati tumajuki lako nubanyuma. Mm. Kakati nao, mm. chesawa kugamba. Mm. Mwana kuwa mwana inari yeye. Hmm. Mm. Kwa mwana kufinyo msajja. Mm. Babi siwe nato tituli maruasa. Mm. Mbade mbuza, mm. mtiku. bajene enaku zino nga bafa nnyo kubanga tulabe pekosa yagenda ya egundi eindiya okumujjanjaba n'afa tubadde tukyali awo omusajja ne batugamba nti ku maca kaweddemu geno the lion of mogadishu the lion of mogadishu eryo erinnya nga kambwe olaba the lion of mogadishu atuuka okufa bwati naye kati ate fuola abankuseera yagenda n'agamba uh, The line of Mogadishu mm. yayingidde mu coffin of Uganda. ate nga yomu yeyagamba abanuku nga bajja okwekalakasa mu novemba buli ajja okwekalakasa mujja nekufiriza muntunabat abaganda bagamba hmm. bw'oba ogoba musajja munno olekamwezi nakuzi kyoyagaliza munno lwoyagaliza mukakitawuluta nyoko awo nyongereko ki nyongereko ki nenagamba ogoku tugenda mu uganda mpyeddaawo nebitedi something hmm. lokeki ye mujasi omu hmm. omu ng'ogyeko alonda nakayirima nkugamba hmm. abajasi abaali banumi nalaba mukyala walonda nakayirima ngaayogera ekkololo hmm. nenkaama amaziga ng'agamba bawange tabeerangako na histori ya mitima gye mugamba nakaaba amaziga ng'omukazi ayogera nga naba pulezida museveni nendaba ba cfc hmm. nga pulezidenti ndowooza nali ŋenze bansanga ze sudan nga ndimuote hmm. nendaba museveni nga yingira southern sudan hmm. nempulira sali neŋamba ya ngaba ba cfc nenga this is my president kwegamba nga nange njagala pulezidenti waffe akangamu atumaye museveni gwenalagidde southern sudan abanga yafugayo helikopta nawulire actually from that then na falling in love ne SFC kubanga yakolele ebinyuma omujaso omulala gwenjagala ennyo bamuyita ivan koleta hmm. koleta hmm, koleta omwana we yali avuga emmotoka nga ajja kampala n'akuba abantu ebitoomi hmm. kati abantu bakubira taata we n'alinda omwana n'atuuka mu kampala n'amuyita n'amugamba ddamwana emmotoka n'amuvuga n'amuzaayo omwana nga tomanyi kyakoze n'amugamba wetondeba n'abantu b'okubya ebitoomi I respect that gen. Hmm. Omulala, hmm. Felix Kulaije. Hmm. Nali mba kumirako center kuweka la kasa kwa kabaka. Felix Kulaije, bagai nga basiri yeko. Bana ingo ita walio yukero mfarasu. Kakati, ba, imirize motoka. Bana ilewa imirize motoka. Aba, jasi, baba, baba, vayu, nabaka, mudam motoka. Felix Kulaije, aba, chabara gira. Ekinja, chabari mkubie. Omuka ya mkubie, jinja, kwa wana, bari wa teke, Felix Kulaije, ba, mkubie, pibu, benyini, bani. Mm. nangamba afaana esoka okuvayo nava bajja afaana kyokka mm. nga bajasi baina bona balina emundu eh. nabaka banaye bakyali mm. kale mwekalakasa kabaka mukanya okgenda ekayunga naye mm. eh. bwe banalaba nga muyimiriza emmotoka wano abasajja bajja kuleeta abemundu babakuba amasasi balina ensaba mwekalakasa naye muto oluguudo nga ndabamwe nti firisrit yenayogere n'abavubuka nendaba abavubuka nga bajja amayinja mu bukuku Felix Kaija ngali avukana kati mmotoka kale mugende mugende naye buli ayita wali no kuyimba mfaliso mfaliso simanyi mfaliso mm, mfaliso nze siri yeye alile chikola cha Felix Kaija yagana abamaje na wanga mudemu I will never forget Urala mm. wa jasi njagala Amulala mwozi Umulala He Mwozi Mwozi Mwozi Ona avude kuwa CDF Eh uyu david muhozi mm. sirabanga mukulembeze wamajje ga uganda mm. asobola kuvayo neyenenya tabangawo yayobu era ndoza kyekyamukisakinalabako kyeyakola eh. nali awekawo empikutanaawo eh. ngajja mungi hmm. yaganda otekako obugombe ngaoziraba kyeyakola yavaamu n'abasajja be aba n'atambuzayo ebigere ziri zamusanga eri maaso otegedde naye yagana oteekako obugombe oyo david muhozi simulaba hmm. yavayo neyeetonda ebyokuba banamu nga sitekirabangako hmm. oyo omusajja people hmm. kwegamba botulira kati eyandizeeko kati abala sijja boogera kande oyo katumba wamala ate ali extraordinary mubamaje singa tutandika kwogera kwa katumba wamala hmm. nze neewunya ne katumba wamala singa ntandika okumanya kimu bibiri bisatu bina kubya katumba wamala hmm. temigwayo ne katuka kwono tulemegenda watibekiri paulo kech hmm. sirabangayo ku our regeneration mukulembeze oba muduumizi wa batalianinemu abamu tesujja kwogera kuba akyali active nza waliwo bemanyi naye twogera kwona afudde abadde so active ngoyo omusajja entalo za winningde uganda tactics gyakoseza baalushababu mwetebatuukako somalia esomalia baalushababu bawamba ekisaala nga olaba namboole mm. nga ebatadde mm. atirale ezikuba ekibuga nga buli wamagye yenna atyawe hmm. oyo polo kate yadumira obutalo hmm. yakuba ababushaba nga tekibangawo n'abazungu babalemesa yabakuba n'abajja mu kisawo nawamba mugadisho hmm. polo kate oyo yatambuzaako abamagye be uganda nga tebasobola kusitula nyonyi basanga mu central republic central republic n'abatambuza ebigere nga naye yeetisa emundu ye okumala emyezi esatu okuva mu nsi endala ne bagyebatambula nga naye yeetise eija buli omu n'omugugu nemunu polo kesi nga naye yeetise oyo omujasi simulabangako naye nga uganda yammwe we yafa sisitimvomugoto omusajja nga amaze okukola erinnya mumaje amuleeta mu sisitimu yakampala age ennaku ze ezisembyeyo hmm. zibuutikidde misiteeki zakoze Nevi vya yeyo kera vivu tiki deviruni kapa de Uganda. Omanyito yo musajja abadde atuse ku kapasite sore nofuka Uganda. Abadde atuse ku kapasite sore kutende kama jene gwa na America. Wanu wanu unulana. Byo kubine bibi ne wanu wanu. Kwa na abazungu abadde bamutya. Ne abo musajja bwe mujje experience ye ne mumuteka mu togoke Uganda. nakola statement bannayuganda zebanyigidde hmm, zezo naye njagala okwebaza ekika tribu ye gyavamu hmm. bavuddeyo ne bakola statement omwogezi waabwe nti tusaba musonyiwe hmm. omwana waffe olw'ensobi yonna bw'aba yali alinye ku muntu gyeyakola ngakola emirimu gye ekyo it poured, it watered down mm. the anger which people had on mm. this guy. Nadala mm. mantu kumusentu. Nyo. Chawa kakani zaako. Kubango kuja kwebu za wuza. Walo polo kete. Ebi amu soba konga ula oruse vya lumbi. Mwogela lumbi. Nye polo kete. Lumbi ya tata anga mtu. Na yewa luwan. Wetuva mokaluru. Nga tukai ingila. Statement ze ya kola. Ezari yetu. Mm. Nga henda stezi nyuma. Otegete. <laughs> Mm. Otegete. Mm, Now. Kansoken stopping a car. Mm. Kambuke. Okay? tweme kulwawo hmm. nzire ku kino paulo hmm. kage yafudde brad crot hmm. naye ekyanewunisiza nawadde ku tibi nabeerayo omukungu omu nga ku makye yakafa ne bamutunuzaamu abenu tibi n'agamba paulo kage yafudde brad crot nga tebananamukola postmonte yagitegedde ati nga nayogera lyasoma <laughs> eh. si lya kinasaya the question is how did you know gwe atali musawo nti ono yafudde blood crop kale wandigambye yafudde pressure kubanga akoze bwati nakola bwati nagwa nsuubira afudde ensobi ezo zemukola bannauganda balaba nimbye waliwo ekintu kyoyogera nga omukugu yalina kyogera nga akikeredde hmm. kyekibaita blood crop otegedde naye yayogedde olwaggulo enanga ne bajja ne postmortem niyo ringa yamaze tetuganga mumuntu abuuza how did you know mm. now polo kech batugamba mbu yagwa katere hmm. nagambye abantu ku live ya hmm. taata wange yafuna accident ya piki hmm. bwe bamutwala empiji nakuba essimu nga njagala empisa ezi ofcourse yatatanasibajikubanga ofunya accident naddala ng'oli mu myaka ngaegyoyo t bakuba empiso ya antcrot actually bagita thinning thinning blood injection hmm. ogenda mu bazungu omuntu yenna ali asukka emyaka ataano ali mu advance a hmm. singa afuna fracture yonna nagwawo nafuna fracture hmm. bwemutwala mu ddwali basooka mukuba mpisa ewayi obutaziiza musaayi gukiziiza omusaayi okufuna crot thickness gufuuke gw'amazzi ku muntu ali myaka ataano and above advance state kati buliriza nsazeho okugenda mpola mpola hmm. mm. okaitiba tugamba weyagwa ku katebe mm. mbu omusawo natandika okujja omujjanjabirawa ewaka ekibuuzo hmm. musawo waawo okugjako ngaebibuuzo teyabiyita mm. nga wemutera okukola nemweyisa atamanye nti ono omusajja wasiza emyaka ataano mm. bwafuna fracture kyensooka omukuba injection ya antcrot thinning blood injection mm. nekotegera nenjogera kati bino byakikugu hmm. bwe yafuna fracture agudde hmm. musawo wawajjanjaba jena atakimanyi hmm. nga nange yakulya mu ddwalo lya maama wange nyona kati <laughs> by experience atakimanyi nti omuntu ali abavu 50 bwafuna fracture mukuba mpiso ya antcrod oba thinning blood injection who who i want to understand was he a nurse what <laughs> oba yali addressing nurse ngajja munyiga kibundu eh, how can you say mm. a geno theraino mogadishu nti afunye blood crot jukira kati archbishop rwanga batugambe afuna simanyi bradnaye ate ye teyafuna fracture bwagudde eh, ona afunye fracture oli musawo mulabye ngaagudde mm. tulekoolya eherangidde blood clot nga postmortem tenajja mm. katulikwono mm. omusawo kale katugambe aha omusawo oyo how did you minister this guy mm. ebyo byonna bibakubamu ebituli naye mwattu ebintu ebimu muganda wange era tugenda bimanywa nga yesu akomyewo uganda empya ekomye ezze n'abeebulaba bajja bifulumya ebintu bya wano Twata hmm. ojogende bajje ne bintu byatandika ku, ku, ku mayombo. Mm, nobo. Nobo mayombo abantu Nijia kazini, sababu tulimba dolari ya mkubi ya chibunga. Kadolari wa bweni. E, jeno mlamba, ya mkubi ya kazini. Ya lwane italo, na ba mkongo na akoranchi. Mm. Oyo msanja kazini ya ina history. Mm. Ndida wani, mm. kutani kile, kuaronda na kailima. Nuka anjogele kuchini. Mm. alonda yali mu south mu south korea ng'agenze ku mirimu gya gavumenti hmm. n'alwaliyo e south korea hmm. n'abasaba okujja ng'abamuyise ali ku mirimu hmm. on government mission batugamba gavumenti ya south korea mbu yagaana omujjanja kubanga tyalina medical insurance njagala nze basiibula nja batambula emitima alonda ali ku singa president ambassador wafe minisita wa amerika ajja wano hmm. kale wa zambia hmm. n'alwalira wano hmm. ng'azze ku mirimu gya gavumenti aba mikono gyaffe batugamba alonda tebasobola mujajabisa south korea teyalina medical insurance naye banaani bwe tuba tutambula ku nyonyi kyosooka osasula kyebayita medical insurance tosobola kufuna tiketi eba togirina kigoye wezinge enamba yange eri zimuaemuve muzanyo kwagala sente zino sho ziyimirizaawo mafuta sente eh, abantu abamu eh. ate nekino kati kibagamba hmm. manyi nalabye liryeggwala erina fesi eringa egundi enkoma hmm. eryenaalebu nga ligamba hmm. fe tetusabiriza trump abategere abalwanyizi beddembe tuyimirirawo abantu okujja wano okwogera bino lwaki twogera bino hmm. waliwo ebintu byotomanyi ngaotaddeko tatawo bimanyi hmm. kubanga uganda empyejja hmm. olina okuba wetegese tujja tuuka wano nga twogera ku byebisinesi tujja tuuka wano bwenzija wano okwogera ku lwasa mba njagala gwe omwana womuwala omuteketeeke waba mulenzi omugambe tufaanananga lwasa kati oba okufunya ebyogenda okugamba abaana bo abalenzi ekirala bwolaba katadde bakalwasa omwana ofuna byomuliisa buzaba kujjani chimbo obuze cyabana barezi babawa biki kwango soro kula bakantu ko mwana nga kalinga kasundo hmm. gende wazimbo obuze mwana wabwa biki bakugambe umwana mukube kube kubwa cyo rwe bakavaye ukate hmm. kavaye genda tujya kula cha busundo kuba kubana abana barya chips kati ebi bikuyigiriza hmm. kati cyo bora bose simu nzikuwa one basora kusindika ko ifo ko yagaraje gereko tu cyo kusindika kama tanga bazito Nzene wa ba 1 dollar sente zeta garanti kwatu. kasita okuba eri ziro musanvu ziro enu ana mu mwenda ana asatu mu mwenda sooka okube bot ate ku vidiyo ngambe yono guwuni nti ya yenze buzidomu ah, kiwedde mbasibudde ntebe next time thank you guys ate waba asimuke nabagamba nti tukwatagane omulundi okudda ku nze nange sirina buzibu ate bagamba akugira mu luyimba aluwonya tukwatagane awo olunaku lwenjiddamu okumufuna muzibuzibu kubanga abeera bizi era nga bumanyi nti no abantu ab'amaanyi nnyo wano mu uganda waliwo akasajja kalabeka kablog kaali kamwesimbako ne ŋamba mm. nowe kayo mm. wisdom mazzi mawangu to ekyo eh, kalina obugundigundi ah, ah. kankuyumiza ekigambo manyi kyenkwebaza kiri naye omusajja simanyi atandika ogambe simanyi nina akwata esimu eh. simanyi nowa facebook simanyinoemyaka gyabayitako egamba kiki eh, emyaka gyabayitako kyobola singa teyalina sente za movement enaayi hmm. omanyi batekako ku mativi gonna hmm. ne babapushinga mwe bantu mmwe mutuulize hmm. ze netaaga essaalayo bakuba esimu ngaagabuzidomutoddamukwogera kubintu oyogera ku byalumbi kati lumbuye lumbuye waliwo tivi emu Mm. ngekuba buli dakika olwaka lwake baleeta mm. banane lumbuye abadde mutake mm. lumbuye yajja wano nga nga mobayiro mumanereeda kakati lumbuye nokalaba enkera ne makumi awo banange tekwogera linnya eh. newekali banange lumbuye abadde lumbuye abadde wali mutake ngaatuusa baana bawala kubafunya mirimu nali noono neggayo tibye nemugamba nemugamba <laughs> mugenda kudda lumbuye mumbuka kintu mugambe mm. banayuganda nti lumbuye abadde atunda ogan mm. tuba tulyawo nengambo no ah, olwa kyenagamba mm. bannange lumbuye abadde aleeta abaana abamu nadiringa n'abantu abakula ebitundu eh, oganiza abantu kale lumbuye kyebaana bagamba kali kupi natugamba bannange lumbuye abadde ali ebigere bya byennyanja <laughs> ati bonna bebano bwetulaba nti ono muvubuka nnyo muli mukazi we weyayagalira gyatuyanira obwo bagambye akasukka bwe batyo bwe babeera onomwesebaki kuzibu dalaini wayo mukwano kwanga kanyiga